بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسی امید آپ سب خیریت سے ہوں گی عزیز دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم مختلف باتیں شیئر کروں گا امید ہے آپ سماعت فرما کے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پیارے دوستو رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت نہ کرو کبھی بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی شکایت نہ کرو اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت نہ کرو بے موقع بولنے سے جب چپ رہنا بہتر ہے بری صحبہ سے دور رہنا بہتر ہے سب سے اچھا نشہ خدمت خلق ہے مرد کی خوبصورتی اس کی فصاحت ہے ماں باپ کو کم چاہے ناگوار ہو قبول کر لے یتیم اور بیوہ کمال کھانے سے پریشانی آتی ہے بحث کرنے میں جہر شکست کھا لے بے ادبی بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے غریب کی دعوت چاہے تکلیف دہ ہو قبول کر لے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے امانت دار مفلسی کے وقت آزمایا جاتا ہے اپنی زبان کو ذکر الہی مشغول رکھو خموش زبان سینکڑوں زبانوں سے اچھی ہے بہادر مقابلے کے وقت آزمایا جاتا ہے بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی شکایت نہ کرو ماں باپ کا نافرمان اپنی اولاد کی نافرمانی کا منظر ہے بےزتی کی زندگی سے موت بہتر ہے سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے سب سے بڑا بہادر بدلہ نہ لینے والا ہے غیبت عمل کو کھا جاتی ہے نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کر لے خیرات سے مال میں کمی نہیں آتی فضول خرچی کرنے سے مفلسی آتی ہے توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے تکبر علم کو کھا جاتا ہے انصاف ظلم کو کھا جاتا ہے دوست کو مصیبت کے وقت ازمایا جاتا ہے بردبار غصے کے وقت ازمایا جاتا ہے خدا سے ڈرنے والے کی زبان خدا سے ڈرنے والے کی زبان گنگی ہو جاتی ہے قرآن ایک حکمت بری کتاب ہے قرآن نصیحت کی ایک آسان راہ ہے قرآن ایک فیصلہ کن قوت ہے قرآن ہی انسان کو چشم بنا دیتا ہے قرآن نے انسان کے علم و حکمت عطا کی ہے قرآن سلامتی کی راہیں کھول دیتا ہے قرآن ایمان کا سر چشمہ اور عمل کا مرکز ہے قرآن رہنمائی اور لیڈری کے حقیقی گر بتاتا ہے قرآن فکر عمل کی راہوں کو ہموار کرتا ہے قرآن کی تصدیق پچھلی الہامی کتابیں کرتی ہیں قرآن اللہ تعالیٰ رب رب کا نعت و خالق جہاں کا کلام ہے قرآن کو ہنسی کی چیز نہیں ہے قرآن میں شفا اور رحمت کے دربار بیت دریا بہتے ہیں قرآن میں شفا اور رحمت کے دریا بہتے ہیں قرآن طریقی سے روشنی بلاتا ہے قرآن حق و وسعادت کا مرکہ ہے قرآن تصفیہ معاملات کے لیے بہترین ضابطہ ہے قرآن جملہ انسانی ضروریت کے مسائل بیان کرتا ہے قرآن سے مسائل زندگی سیکھو قرآن پچھلی الہامی کتابوں کا جامع اور محافظ ہے قرآن فہمی کی کامیابی کا ضامن ہے وقت کی اہم ضرورت ہے پیارے دوستو یہ تھی مختصر مختلف باتیں جو آپ کی طرف شیئر کی ہیں امید آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر باتیں اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئکن کو پریس کر دینا تاکہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ سلام زندہ باد